تحت مره تحت مره تحت مره يا How many likes will that get? Whole squad ate my dust. This might be a good place to land. Hold your breath, if you have to breathe. We can take out here. Target spotted. Mira, that was the last of انا معي G7 أه، هو G7 sniper ومقص يلا الله يلعن تعال تعال تعال تعال تعال تكملة Charging on my shield. Where? The enemy. طبوا عليه انتبه هذا انتبه انتبه هذه راح تجيك هذا هذا عندي عندي صحيح صحيح الله ما عليك كان هناك تحت هذا عندي عندي فاير ريلودينج بلاتر بدون درع ترى ما كسرته بس دمجته هيدز اب وير نوت الون We're already in the ring. Reloading. Down that one. Reloading. Reloading. تعال لي هنا ازرع بنفسي انتبه انتبه من المغادره في واحد مات مات team كامل تعال Bloodhound مفعل خاصيته ارجع ارجع I am taking fire, friends. Reloading. Give away. معي مفكاري لحظة طيب، انتبه تراي هيا هيا هيل احمد هيل تعال هيا تعال خلفي هيا انا بحميك Charging on my احمد لا لا ايه تعال Let's go this way. Can't believe I'm standing still. You're lucky, I like you. انا راح اطلع فوق البيت اوكي؟ Your help is very helpful. Recharging shields. Downed one. الحين They're not حقه Repairing damages. نعم متك هذا سنايبر كبيرة healing. Ah, this is taking too long. هذا عند عند يمين was the last of that squad. Only one of the squad left. Lucky us. We are already inside the ring. Delivering care package. Incoming care package. اخذت سنايبر من عنده الشيلد الاحمر. جاني جاني جاني احمد. هذا طب عندك. Charging up my shields. Watch, Ahmed. Down. Reloading. باقي Pathfinder يسار يسار لا لا لا يسار يسار Pathfinder هناك بشيلك Kraber بالله يا احمد لا تشيلها اوكي لوك اوت جرينيد هذا هذا لا تشيلها بال Kraber بالله خليني لا يا Reloading. Took out an Bad enemy. guys, let's do this. Left over. Reloading. Giving my تعال shields انت a تعال. recharge. Don't worry, I'm here. احمد بالله خلينا نشيلها كريبر اوكي يا احمد Nap تكفى time's over. Charging shields. احمد تسمعني Here it. هذا هذا هو خليه خليه راح اشيلك ربك اوكي يا اخي خليه خليه One minute before the ring closes. We have time. Reloading. اخذ طلقه كربر خليه خليه 305 305 عطيتها اياها على البطن بعدين رفعتها فوق اخر طلقه يا رجل You are the Apex champions. بالله يا احمد بدايه الجيم ما انت ايش قلت؟ قلت خلينا نفوز. صح ولا لا؟ هذا <laughs> حنفز هذا حنفزنا <laughs>